川だね <laughs> 何も喋りませんか静かすぎすぎすぎすぎ保湿スキンケアルーティンです皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかです今日は私のこの間の美白ケアに続いて今日は保湿ケアを皆さんにご紹介していこうと思いますなので今日はすんちゃんナレーションでいきたいと思いますそれでは見ていきましょうレッツゴー はい、こんにちは、すんちゃんです。また仕事増えてきてきました。えっと、床スピンですね。スピンも可愛い。可愛いね。こうやってトロトロしてるあのソフトの、何これ、化粧水を、こうやって、こうやって、塗ります。塗ります。塗る塗る塗る。塗っていきます。可愛くない、可愛くない、それ。 <laughs> じゃあこうやって早く塗ります早く塗ります早く塗った方がいいんですねじゃあほな次また塗ります <laughs> あのコトン使った方がいいんかなねえあの手はあんまりねなんかグーグーってやってもねコトンがもうちょっとはっきりと思いますよ何回言うの何回塗んねこの子3回なのあ3回かなんかどっかで見たんだねこの子絶対3回塗るのはないぜ 見たことないぜそうやったらなんかパクぜパクそうこうやってはっきり塗ってこれ何なんかグーダルのなんかカメリアのモイスチャベリア <laughs> っていうやつをこうやってしっかり塗っていきますなんか最近グーダルにハマっちゃってゆかちゃんがすごいビタミンが多い感じでなんか すごいシミとか良さそうだねそうかビタミンじゃないけどさオッケーオッケー次またグーダルのカメレアあとクリームだのねあすごいなんかもちもちしそううん、まあまあこうやって塗っていきます塗って塗って塗ってうんニキビできてるね まあ、首にま塗って、うわ、来た、これ。これね、いつもね、夜なんかするからね、なんか怖いもん。でもね、すごい床となんか似合うすぎてさ。 <laughs> いや、本当に床と似合う。これ。めっちゃ似合う床。10分、10分うん、10分か15分やるけどさ。うわ、すごいんだよ、これ、本当に。どっから、どっからこんなのなんか拾ってきたかわかんない。アリババか。 すごいわなんかね最近韓国の経済使うのやつ教えてあげた経済経済 <laughs> あの金使うやつ教えてあげたのねそっからすごいバンバンあ終わりましたすいません <laughs> はいそれでは今日も最後まで見ていただいてありがとうございました皆さんの参考になったら嬉しいですまだまだ肌乾燥しますもんねみんなで綺麗になっていきましょう次の動画で会いましょうバイバーイアンニョン